اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عوان تجارت کی کابینہ آجی شاہد اور زائد بھائی یا باقی جتنی بھی کابینہ ہیں ان میں تقریباً پچھلے پانچ چھ دن سے یا دس دن سے آپس میں کوئی مسائل بن گئے تھے اختلافات تھے یا کوئی غلط فہمیاں تھیں تو یہ آپس میں الجھ پڑے تھے ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنس بھی کی باتیں بھی کی تو ہمیں تو پہلے نہیں پتا تھا پچھلے تقریباً تین دن سے جب ہمیں پتہ چلا ہے تو ہم لوگ اس چیز میں انوالو ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہم نے کوشش کی ہے میں نے اور میری ٹیم نے اختر بھائی نے رحمت بھائی نے بھائی نے اللہ سب نے مل کے محنت کی ہے دو تین دن سے سارے بھائیوں کو یعنی کہ سب کے گھر پہ گئے ہیں سب سے علیحدہ علیحدہ اکیلے میں بات کی ہے تو ماشاء اللہ الحمد ابھی سارے بھائی ہماری بات پہ متفق ہو گئے ہیں تو آج ہم نے ایک جرگہ تیار کیا تھا تو جرگے میں متفقہ طور پہ ایک ان کا آپس میں راضی نامہ ہو گیا اور پچھلی جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں ساری وہ دور ہو گئی ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ جس بھائی کی بھی کوشش تھی جس بھائی نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا ہے اللہ پاک اس کو اس کا اجر دے کیوں کہ یہ دو چار بھائیوں کا مسئلہ نہیں تھا ایوان تجارت جب بن جاتی ہے پریزیڈنٹ بن جاتا ہے جنرل سیکٹری بن جاتا ہے یہ اس پورے علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں اگر ایک پریزیڈنٹ بات کر رہا ہوتا ہے تو پورے علاقے کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اس سے وہ جھلک نظر آتی ہے کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں تو ہم میں اگر اختلافات ہوں گے ہم میں مسائل ہوں گے تو ہمارا اچھا میج نہیں جائے گا آگے تو یہ جس طرح آج انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں کو کہ ہم جیسے لوگوں کی بات انہوں نے نہیں ٹالی تو یہ سارے بھائی قابل عزت ہیں اور میڈیا والے آئے ہوئے بھائیوں کا اور جتنے پی ٹی آئی کے دوستوں کا یہاں پہ آئے ہوئے سارے معزز مہمانوں کا جو بزرگ ہمارے یہاں دربان کے وہ بھی آئے ہیں بہت اچھا کام ہوا ہم تو سیاسی اختلافات یا ذاتی یا کوئی بھی ایسا اختلافات تو نہیں تھا لیکن ویسی چھوٹی موٹی باتیں تھیں لیکن وہ سوشل میڈیا تک پہنچ گئی ہے تو اس سے تھوڑا سا غلط فہمی ہو گئی ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے تو الحمد للہ بھائی نے بہت بڑی محنت کی اس میں اس کی ٹیم نے محنت کی اور بھائیوں نے اس میں محنت کی اس کار حیر میں ایسا لیا اور ہم دونوں کو ایک کر دیا صاحب بڑی خوشی کی گال یہ تھی جی کہ اعجاز بھائی اور ٹیم بڑا رول اس کہ ادا کیتا اور جتنے آئے دے مہمان تھے اندہ بھی اسی شکریہ ادا کر دے خاص طور پر اجاز بھائی کبینہ دا اسی بہت بڑا شکریہ ادا کر دے کہ اس کام نے اپنا ایک بہت بڑا رول ادا کیا اپنے اس اجاز بھائی دا جڑا اس دیا دھاڑا تھا جڑا کردار ادا کیتا وہ اِس کے بارے چلم تھا اور دو دوستے بلکہ اسی تے گروپ نہ ہے ایک دو گروپ آئے ایک گروپ آئے خود دو ہو گئے کسے سازش نہ لے کوئی غلط فہمیاں نہ لے وہ الحمدللہ غلطفہمیاں دور ہو گئیں تو اے پھر وہ روز اول نالا جیاں پہلے وہ صدر منتخب ہونا کو بعد اے یک جگتی نالے چلے ہیں ہوں پھر اس طریقے نالے چل لے بہت شکریہ احسان بھائی اور فرمان بھائی بقایا مزین مہمان ہمارے دوست احباب تاجر برادری اور جتنے بھی بزرگان اس جرگہ میں بیٹھے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ پاک نے بہت کرم کیا اللہ پاک کا احسان ہوا جو غلط فہمیاں تھیں وہ اللہ پاک نے کیا آمنے سامنے بیٹھنے سے دور ہو گئیں اور انشاءاللہ ان بھائیوں میں جو پہلے اکتائی تھی وہ اب بھی آپ کو نظر آئے گی اور پہلے سے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھائی بازار کی خدمت کریں گے